अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त राना गुलाम नबी वेलकम टू अर्जिन टेक आइए मैं सिखाता हूं आपको कि ट्विटर अकाउंट कैसे बनाया जाता है हम अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे यहां मैं टाइप करूंगा ट्विटर ट्विटर हमारे पास यहाँ आ गया है मुझे ट्विटर की वेबसाइट पर जाना है आप सबसे ऊपर देखेंगे आपको ये वेबसाइट शो कर रहा है ट्विटर की इस पर आप जाएंगे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वेलकम टू आर्जिन टेक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें ये आपको साइनअप का ऑप्शन देगा आप साइन अप पर क्लिक करें साइन अप पर क्लिक करने के बाद आप अपना नाम दें मैं आप मैं अपना नाम लिख देता हूँ आर्जियन यहाँ आपसे फ़ोन नंबर मांग रहा हूँ नीचे आपको ऑप्शन दे रहा है यूज़ एन ईमेल इंस्टेंट आप ईमेल भी दे सकते हैं फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं मैं ईमेल यूज़ करूँगा अपना और मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ नेक्स्ट मैं यहाँ साइन अप कर देता हूँ इसको अब ये मुझे एक ईमेल में कोड सेंड करेगा तो मुझे वो कोड इसको वेरीफाई करवाना है मैं देखता हूँ मुझे ईमेल में क्या कोड आया है ये हमारे पास कोड आ चुका है मैं इस कोड को वहाँ पर टाइप कर देता हूँ double four zero five six zero. हम यहाँ से नेक्स्ट mm, पर क्लिक करता हूँ यू नीड अ पासवर्ड अब आपको अपने लिए पासवर्ड रखना है आप कौन सा पासवर्ड रखना चाहेंगे अपने पासवर्ड को महफूज तरीन पासवर्ड बनाने के लिए आपको पासवर्ड में word capital letter small letter और नंबर दोनों कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहिए आप चाहें तो कोई साइन भी यूज़ कर सकते हैं बीच में कह रहे है अपनी पिक्चर सेट करें हम पिक्चर इसको दे देते हैं अपनी कि हमने यहाँ कौन सी पिक्चर लगानी है से पिक्चर देता हूँ मेरे पास डेस्कटॉप पे मेरा ये पिक्चर है मैं पिक्चर लगाऊंगा आर्जिन अप्लाई ओके नेक्स्ट करता हूँ भाई describe yourself What makes you special? Don't think too hard. मैं इसे स्किप कर देता हूँ ज़रूरत नहीं है इसे यूज़ करने की upload contact no I don't need ज़्यादा नहीं करते इतना बहुत है हमारे लिए भाई अब यहाँ से हमें फॉलो करना है कुछ लोगों को इमरान खान को फॉलो करते हैं सबसे पहले तो जो हमारे पी एम हैं शाह मोहम्मद महमूद कुरैशी ये ये हमारे सबसे फनीस्ट टेक्नोलॉजी के prime D G I S P R I love I love D G I S P R उस बस बाकी को हम बाद में फॉलो कर लेंगे जो भी हमें करना है ओके हम अलाउ नोटिफिकेशन जिस हम नोटिफिकेशन अलाउ कर देते हैं ताकि कोई भी मैसेज हमें आए तो हमें नोटिफिकेशन आ जाए देख सकते हैं आप आपके सामने मेरा ट्विटर अकाउंट जो है वो रेडी हो चुका है यहाँ से मैं अपने आइकॉन पर क्लिक करता हूँ ये देखिए मेरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं जो मेरा यूज़र नेम है एक बहुत ही लेंथी कोड है जो कि मैं याद नहीं रख सकता तो मैं अपना यूज़र नेम जो है अपने हिसाब से अपने नाम का लगाऊंगा उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा आप देखिएगा ज़रूर अल्लाह हाफिज़